پشواک انعکاس ناشناخته ها، مسائل فراطبیعی و موضوعات گنگ دنیاست. ما روشنگر ابهامات خواهیم بود و مرموزترین مسائل را روایت خواهیم کرد. اگر علاقه‌مند به چنین موضوعاتی هستید کانال یوتیوب ما را subscribe کنید. روند تکامل ما انسان ها هم مانند هر موجود زنده دیگری که بر روی کره زمین زندگی می کند ادامه دارد. اگر باور ندارید باید ماجرای دندان عقل را یادآوری کنیم. دندان های عقل در اجداد ما به وجود آمدند تا آنها بتوانند مواد غذایی سفت و سخت را بخورند اما در دوران ما بیفایده شدند. در ادامه می خواهیم ببینیم با در نظر گرفتن شرایط کره زمین با توجه به تغییرات در حال وقوع و پیش های احتمالی انسان ها چند هزار سال دیگر چه شکلی خواهند بود اگر علاقه مند به چنین موضوعاتی هستید کانال یوتیوب پژواک را subscribe کنید در طول 200 سال گذشته به دلیل بهبود شرایط زندگی و کیفیت مواد غذایی قد مردم کشورهای توسعه یافته تا 10 سانتیمتر افزایش یافته است اگر این روند ادامه یابد قد انسانها به حدود دو متر خواهد رسید اما از آن بیشتر نخواهد بود به دلیل ترکیب شدید نژادهای انسانی در آینده پوست تیره تر خواهد شد از طرفی در آینده پرتوهای فرابنفش نور خورشید به میزان بیشتری به کره زمین خواهند رسید اما پوست تیره از مسئولیت بیشتری در برابر این پرتوها برخوردار خواهد بود انسان ها با بکارگیری ماشین ها و ربات ها هزینه های فیزیکی خود را کاهش خواهند داد دیگر نیازی به قدرت فیزیکی نخواهد بود و همین دلیل ها تحلیل خواهند رفت فناوری به جزء جدایی ناپذیر بدنمان بدل شده و چیپ ها و گجت هایی در آن کاشته خواهد شد استفاده مداوم از کیبورد ها و صفحات لمسی باعث بلندتر و باریکتر شدن دست ها و انگشتان ما خواهد شد بدن به گونه تغییر می کند تا با زندگی بدون تحرک تطابق یابد به این ترتیب دیگر نیازی به پاهای بلند و قوی نیست استخوان نازک نی ساق پا که میان زانو و مچ پا قرار دارد کوتاهتر می شود همان استخوانی که فقط در بدن حیوانات خشکیزی وجود دارد کار این استخوان چرخاندن پاست ویژگی که از اهمیت زیادی برای اجداد ما برخوردار بود که از درخت بالا می‌رفتند. اما امکان حرکت مچ پاها به دو طرف حالا برای ما بیشتر مضر است تا مفید و اغلب منجر به دررفتگی استخوان می شود. اجداد ما از انگشتان پا برای بالا رفتن از درخت استفاده می کردند. در تعدادی از انسانگونه های منقرض شده که در جنوب شرقی آفریقا می زیستند، طول انگشتان پا به میزان چشمگیری کاهش یافته بود و احتمالا این روند ادامه خواهد داشت. ممکن است تعداد انگشتان پا هم کاهش یابد تعداد انگشتان پا در حیوانات خشکیزی همواره دستخوش کاهش بوده است و از پا از این حیث رکورددار هستند اگر استخراج اکسیژن از جو زمین دشوارتر شود ریه ها و همینطور قفسه سینه ما بزرگتر خواهد شد هنوز روشن نیست که آیا انسان آینده جمجمه کوچکتر از آنچه ما حالا از آن برخورداریم خواهد داشت یا بزرگتر از یک سو در مقایسه با انسانهای ما قبل تاریخ که سفید پوست بودند و بقایای آنها در فرانسه یافت شده مغز انسان امروزی به طرز عجیبی به اندازه مشخص کوچکتر است اندازه سر انسان کوچکتر شده است امری که تنها در کارکرد فوریان تاثیر تاثیرگذار است از سوی دیگر افزایش زایمان های سزارین باعث می شود بچه ها با سرهای بزرگتری متولد شوند این امر به افزایش متوسط اندازه سر ها خواهد انجامید بنابراین در آینده دیگر زایمان طبیعی وجود نخواهد داشت بشر به سمت مواد غذایی نرمتر در حرکت است بنابراین تعداد دندانها و اندازه آنها کاهش خواهد یافت امری که به کاهش اندازه فک و دهان خواهد انجامید به دلیل فراوانی مواد راحت الحزم رود کوتاهتر خواهد شد بعد از آن طول ستون فقرات کاهش خواهد یافت اگر دهان کوچکتر شود چشم ها بزرگتر خواهند شد تا فقدان حالت های چهره جبران شود نیاز به این موها مدت هاست که از میان رفته و انتظار می رود به همین دلیل موهای بدن از بین بروند اما اینکه موهای سر چه سرنوشتی خواهند داشت امری نیست که بتوان به راحتی آن را پیش بینی کرد تمامی این موارد دورنمایی بود از چهره و اندام انسانهای آینده در هزاران سال بعد نظرات و درخواستهای خود را ارسال کنید و برای حمایت از ما کانال یوتیوب پژواک را subscribe کنید و برای اطلاع از آخرین ویدیوها نماد زنگوله را لمس کنید